Euh, les étudiantes et les étudiants mobilisés de Nanterre, tous les soutiens qui sont là. Je voudrais parler au nom inacceptable. Et en ce qui concerne les postiers et les postiers du 92, dès qu'on voit quelqu'un, dès qu'on voit le gouvernement qui lève le moindre doigt, la moindre matraque, qui touche au moindre cheveu d'une étudiante, d'une étudiant mobilisé, qui se bat pour nos droits à tous, pour nos droits à tous, et eh bien c'est un devoir pour nous d'être à vos côtés. une évidence Une évidence Quand il se passe ce qui vient de se passer là aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, même si là pour l'instant, fort heureusement, les partiels ne se tiennent pas, mais en réalité, toutes les organisations du mouvement ouvrier, tous les syndicats, toutes celles et tous ceux qui représentent la masse des travailleuses et des travailleurs de ce pays devraient appeler à une journée de grève dans les prochains jours en solidarité avec le mouvement étudiant. Et simplement, souvenez nous Mais 68 a commencé comme ça Ça a commencé comme ça, le courage des étudiantes et des étudiants à se battre et qui a donné envie aux organisations ouvrières de dire « on se mobilise avec les étudiants ». Eh ben oui, peut-être que ce serait un bon commencement aujourd'hui pour pas se faire écraser par Macron, comme le disait mon camarade juste avant. Ce serait de se mobiliser toutes, tous, ensemble, jeunesse, monde du travail, au moins à commencer par une journée de grève commune. Merci à vous.